Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa kembali uh, untuk video yang ini ya. So kepada anda yang baru saja menjumpai uh, channel kami, saya mengucapkan selamat datang dan kalau anda dah subscribe kepada kami, uh, saya mengucapkan terima kasih lah. So kita ada unboxing lagi pada hari ini dan produk kita pada hari ini bukan blaster bukan geo blaster tetapi adalah uh, lampu yang istimewa Uh, yang dibagi oleh Olight iaitu satu company daripada China yang suruh Sean reviewkan lampu istimewa ini untuk mereka. Jom kita lihat apa yang ada pada sini ya. Okey, hari ini kita ada ini. Ha, cute je. So produk ni nama dia boleh nampak tak? Olight punya Obab. Obab, bab lah. So kalau anda lihat secara uh, secara apa? Secara kasar lah. Rupa dia macam apa? <laughs> macam Pokemon punya Pokeball. <laughs> Alright, so kotak dia kecil macam ni saja, boleh pegang dengan satu tangan. Um, kalau anda lihat dia di sini ada dia punya spek semulah nanti kita lihat secara detail sikit. So sekarang ni kita unbox lah, kita buka. Kotak dia putih seperti model-model dia yang lain dan uh, Olight memang ada mengadakan sales lagi pada 18 hari bulan ini artinya dalam 2 hari lagi lah so that's why mereka suruh kita buat promotion sikit ataupun uh, promote sikit lah dia orang punya uh, sales tu so kepada anda semua kalau anda berminat kepada produk-produk uh, Olight anda bolehlah tengok description di bawah ya so kalau pada masa yang tak ada sales anda boleh menggunakan kod kod discount iaitu Blaster Mania ada di description di bawah untuk discount tapi mereka memang adalah selalu buat uh, sales ni dan kalau bukan pada masa sales anda boleh gunakan kod tu lah untuk dapatkan uh, discount yang lebih banyak lah berbanding dengan harga asal alright so times kita dah buka macam ni kita akan jumpa satu uh, dia tulis congrats on your new all light all bulb. Okay, so dia ada ajar lah sikit bagaimana charging semua tu kan. Alright, so kita buka kita tengok. Okay, tu keping ni lah. Kalau anda nak lihat secara jelas, anda postkan gambar ni lah. Dan di bawahnya ada satu, ha, ni lah produk. Terus nampak produk ni ya. So dibalut dengan satu lapisan um, plastik. Okay, dia ada welcome juga. Welcome kepada Olight family. Dan di bawah ni ada lagi kita lihat apa benda yang ada dalam ni ok seperti produk yang lain dia ada user menu dan dia ada charger ya charger so charger Olight memang semua magnetic bunyi ya magnetic charger yang menggunakan USB ya anda boleh menggunakan mana-mana lah uh, adapter ke you punya power bank ke you punya laptop ke desktop ke mana-mana yang ada USB anda boleh gunakan yang ni senang saja dia pakai magnetic punya dan 1M lah ok satu lagi ni apa nampak menarik Ui, apa ni kuat sikit ah keluar pun ok so yang ni ni apa ah kita buka lah ah wuuu cantik ini adalah uh, ah, OLED Olight punya panggil coin lah ni coin bersih kenapa dia bagi coin bersih jom kita buka pula kita punya produk lah kita punya hero pada hari ni kerana uh, Olight ni sebenarnya ataupun Obab ni di bawah dia ni dia ada panggil um, magnetic so kalau anda nak charge anda macam ni saja. Ha, nampak? Macam ni saja boleh charge. Ha. Ni ada magnet, ini pun magnetic dan dia juga bolehlah lekat pada permukaan besi apa-apa permukaan besi uh, so anda bolehlah lekatkan dia dan kalau permukaan tu bukan besi anda bolehlah letak kepingan yang ni ini ada double side tip lah so double side tip ni anda tampal lah di mana-mana yang anda nak lepas tu ini besi oh oh oh oh oh oh lah Sean ni ok ini besi so anda boleh lekat macam ni ha, nampak kalau permukaan besi anda boleh terus lekat saja. Kalau bukan permukaan besi anda nak letakkan dia di situ, anda boleh letakkan uh, kepingan coin ini Cantiklah coin ini Dan anda bolehlah tekatkan macam ni. Alright. So kita tukar angle sikit dan kita lihatlah dengan lebih detail ya. Jom. Okay, so mula-mula sekali kita tengok yang ini ya. Kalau anda boleh nampak dia ada 1 2 3 4 4 mode dia ada uh, white light artinya 55 lumen boleh tahan 3 jam dengan uh, low light 3.5 lumen 56 jam kalau dia charge penuh lah dan red light artinya lampu merah 7 lumen saja boleh tahan 7 7 jam dan kalau dia flashing lah artinya dia strobe dia menyala-nyala dia berkelip-kelip lah 7 lumen juga 30 jam ok artinya kalau ni time anda panik lah ataupun anda nak seek attention kan contoh kereta anda rosak di tepi jalan ah, anda nak letak lampu ni dalam kereta ataupun di atas kereta pun boleh sebab dia ada magnet kan so anda bolehlah uh, lekatkan dia pada you punya kereta punya bumbung tu ha, okay. so jangan anda lihat dia macam ni ya plastik-plastik kan sebenarnya dia tahan jatuh ah. so dia boleh je jatuh uh, tahan 1.5 ketinggian artinya 1.5 lah dia jatuh dia memang okey dengan IPX7 IPX7 artinya dia boleh masuk dalam air juga 1 meter kedalaman dia so boleh tahan at least dalam 30 minit artinya dia memang kalis air jugalah so dan berat dia semua ni di sini ok so kalau anda nak charge dia senang saja kabel so ini kabel kalau anda nak charge dia dah masukkan kepada USB macam ni saja so kalau anda boleh nampak dia secara malap lah di sini dia ada lampu merah nampak tak lampu merah di sini artinya kalau lampu merah dia belum full lah kalau dia dah full dia macam ni ha, di hijau nampak tak di hijau kalau dah full lah around dalam 2 jam lah dia siap ok selepas yang ni uh, saya akan try buat drop test sikit daripada 1-2 meter kita drop lah kita drop macam ni saja. Ha, tengok dia jatuh ha, itu pun dah drop kan ha, tengok dia ok je saya buat uh, record betul-betul lah dia drop dengan dia masuk airnya macam mana dan kalau nak hidupkan dia tekan saja dalam 2 saat ha dia menyala ini low patut tak terang sangat kan ha ni low kalau tekan lagi ha macam ni ha tekan 2 saat untuk tukar dia punya mode di bawah ni okey ini yang terang 55 lumen okey tekan lagi ha ini merah Walaupun mungkin dalam kamera ni nampak kuning lah sebenarnya dia merah ni dan tekan lagi untuk tukar mode dia ha, ni berkelip-kelip strobe lah so kalau anda nak offkan dia tekan lagi Uh, tekan sekali, sorry. Kalau anda nak offkan dia, anda tekan sekali. Kalau anda nak tukar dia punya uh, ha, mode tu, tekan around dalam 2 saat lah. So, setiap kali dia menyala balik, dia akan mula daripada mode yang sebelum anda tutup dia. Ha, contoh yang ni, low mode. Tadi kita tutup dia low mode kan. Ha, anda tekan lagi. dua saat. Ha, ni high. Tekan lagi. Dia merah. Kalau tekan lagi. Ha, dia stroke. So katakan saya nak offkan dia. Saya tekan sekali saja laju-laju. Ha, tekan sekali laju-laju. So kalau saya buka dia. Sebelum ni dia punya mode tu. Dia berkelip-kelip kan. So saya buka balik. Dia memang berkelip-kelip. Ha, macam tu. Nampak? Tutup tekan sekali uh, dia follow balik dia punya mode sebelum dia tutup lah tapi kalau anda tekan saja lah, tekan saja uh, dia memang balik kepada basic artinya yang first first yang ni alright jom kita uh, tunggu belah malam uh, kita test lah keterangan dia dan kita masukkan dia dalam air kita campak-campak dia sikit lah okay. dan kalau anda lihat dia memang ngam-ngam lah saiz tangan lah sedap lah okay. dan memang dia macam pokemon punya lah pokeball ha, color pun ngam dan dia ada beberapa color lah juga anda bolehlah tengok uh, di website official Olight ya alright jom kita tunggu bulan malam pula alright so sebelum malam tu kita test lah dia punya waterproof dulu so ini air ya dalam sinki agak tak adalah dalam sangat tapi cuma nak tunjukkan dia memang kalis air lah buang dia ah, Ha, okay. Siap dia boleh timbul lah. Nampak tak? Dia timbul dalam air. So kalau anda nak pergi mancing ke, camping ke, semua anda memang boleh lah Dan dia memang tak ada masalah lah dalam air ha, Nampak? Tak ada masalah lah. Boleh je Tak ada hal Okay, kita tukar mood dia sikit ha, Ni merah Dan kita buat dia bling-bling sikit Tak ada hal juga Nampak tak? ha, ini low mode ha, ini yang terang so memang dia tak ada masalah ok waterproof Ooh. walaupun dia belakang macam ni alright so kita buat drop test pula drop test ah. walaupun ni memang plastik lah plastik lah tapi dia memang boleh tahan 1.5 meter lah dikatakan So kalau anda semua tahu kan pintu standard rumah kita Asian dalam tujuh kaki lah ketinggian dia. Artinya kalau separuh pun sudah 1 meter hampir 20 cm lah. Kalau saya drop tinggi tinggi daripada pintu ni ataupun dah consider lebih lah 1.5 meter lah. Ha, jom kita buat. Ha, okay je. Tak ada masalah. Jom kita buang lagi. Okay. Okay, tak ada masalah eh. Tak ada hal pun, terbuang lagi So, saya tutupkan lampu dia dan kita cek ada tak dia crack ke Ataupun ada tak dia pecah-pecah mana ke Tak ada lah, cantik lagi So, boleh on lagi ha, Tak ada hal Okay, Kita tunggu malam sikit, kita test keterangan dengan strobe lah Dia punya strobe light tu, dia berklip-klip Okay. Alright, so uh, sekarang kita nak buat uh, ni panggil brightness test lah. So kalau anda lihat <laughs> memang <laughs> tak nampak apa kan. Yang boleh nampak ha ni butang aircon. So sekarang kita turn on kan ah. Ha alright. So inilah yang low mood dah. Eh? Boleh tak anda lihat? Okey, ini meja saya. Okey. Low mood dah. Eh? Low mood macam ni pun boleh lagi nampak sebenarnya. Ha nampak tak? boleh kan ha, bercelaru meja aku hmm. okay low mood lah so sekarang kita turn on kepada uh, high white light pula ha, nampak kan ha, perbezaan dia jauh ketara kan ha, cuba lagi ha, ni low mood sekarang ni low mood tak nampak sangat kan tapi kalau dekat nampak lah kalau dekat ha, kalau dekat nampak lah dan sekarang kita tukar kepada high mode Nampak tak? So, consider okay ya Sangat terang tau. Hmm. Best lah. Ni merah. Ooh, spooky. Alright, so sekarang kita nak test the sloop. Alright, dia flashing lah. Kita letak atas kereta. Dan kita lihat keadaan ni terang lah consider terangah bukan gelap gelita dan kita lihat dia punya sub ni boleh tak nampak kelihatan okay, ini dah dalam saya pergi belakang sikit Okay. Boleh tak anda nampak dia punya klip-klip tu? Boleh lagi kan? So ini orang dalam 15-20 meter lah. 20 meter ini ke ok, ini dah 30 meter lah consider boleh nampak lagi yang klip-klip yang tu so biasanya kalau ada kereta rosak ke apa memang orang dalam 20 ke 25 meter lah so consider ok lah keterangan dia alright memang bolehlah menarik perhatian ha, ada kereta lalu pun boleh nampak lagi kan klip-klip yang tu Alright, so anda dah tengok performance dia kan? So, Olight Obab memang menarik ya. Kecil dan boleh dibawa ke mana-mana. Dan uh, Olight ni sebenarnya dia tengah buat sales. Uh, sales dia bermula pada 18 hari bulan lah. So, selain daripada Obab yang menarik ni, ada juga lah torchlight-torchlight ataupun flashlight-flashlight dia yang lagi menarik di website mereka. Ya. So, pastikan anda cek di description di bawah untuk uh, link kepada official website Olight. So di sini saya memang uh, sebelum ini produk yang mereka pernah hantar ada Olight Odin, ada Olight S2R dengan pelbagai lagi lah di website mereka. So pastikan anda check di website mereka untuk mendapatkan tawaran istimewa lah. Dan kalau selepas sahaja mereka punya flash sales, anda boleh juga menggunakan kod istimewa kami ya, kod discount kod yang iaitu Blaster Mania yang saya masukkan di description di bawah juga. Okey, saya rasa video sampai di sini saja dan saya mengucapkanlah terima kasih kepada Olight sekali lagi kerana memberikan uh, produk yang menarik yang ni untuk Sean buat review dia lah. Apapun, uh, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Plastermania. Pastikan anda uh, tekan subscribe, tekan komen, tekan like dan segala apa yang patutlah sebagai tanda anda untuk support channel Blaster Mania. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!